Tapi tidak terima. Kami cinta ulama. Tunjukkan hatinya kalian. Jangan membutuhi cucuk Rasulullah. Tunjukkan kalian. Kalian membutuhkan syafat Rasulullah. Tapi kalian memiliki cucuknya. Tidak ada kalian. akan menggambarkan Almin mahasiswa. Tidak ada kan soal itu. Tidak ada kampus. Tidak ada kampus Almin Aru. Tidak ada kampus. Tidak ada kampus Almin Aru. Dari mana kalian, woi? bagi pemimpin Indonesia untuk mewujudkan cita-cita negara yang lebih baik. Maka dengan itu kita sebagai pemuda, sebagai rakyat saja harus berada di garda terdepan untuk mendukung gembayaran! Mau ah! gembayaran oh, kalian! Ah! Demo tidak ada logo kampus, tidak ada logo kampus. Tidak ada logo kampus ya, Tidak ada logo kampus. Coba dari eh, mana ah. kalian? Berapa dibayar, Dek? Berapa dibayar? Dibayar berapa? Kamu itu Islam, woi.